මට තේරෙන්නේ දැන්නම් බබා මට තේරෙන්නේ මේක මට දැන් එන්නෙන්ට දරා ගන්න බැරි වෙන තැනට අවිල්ලා තියෙන්නේ මොන ප්‍රශ්නද ඔය ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි සීනි මිලද නෑ මේකත් දැන් ලොකු සීන් එකක් නෑ ඉතින් දැන් ප්‍රශ්නයි සීනි මිලයි විතරද අපිට තියෙන දේවල් වල තියෙන්නේ <laughs> බා පුළුවන් හරි ඒක පොඩ්ඩක් තියන්නකෝ හරි කිසිම අමුද්‍රව්‍යයක් යොදා ගන්න නැතුව හදන එකම හරි මොකද්ද දැන් අර ප්‍රශ්න මතක නෑ දැන් මේ වෙන එකක් මම මේ ප්‍රශ්න කෑමක් ගැන මතක් වුණාද ඉතින් කොහෙද ප්‍රශ්න මතක් කළාද කෑම ගැන මතක් කරනකොට කිසිම අමුද්‍රව්‍යයක් නැතුව හදන කෑමද බීමද බීම කිසිම අමුද්‍රව්‍යයක් නැතුව යොදා ගන්න නැතුව හදන එකම ආහාරය මොකද්ද වතුර නෑ බබා ආහාරය කෑම කියමු කිසිම අමුද්‍රව්‍යයක් පාවිච්චි නොකර හදන එකම ආහාරය කෑම චර කෑම ගැන දන්න මට මේකට උත්තර දෙන්න බෑ කියන්නේ හෙන චෝරක් ෆෘට් සලඩ් කවුද උදව් කරේ කවුද උදව් කරේ ඔයාගේ උදව් උදව් කියනේවා මගේ ජීවිතේ කැනමං අහලම නෑ මගේ වකබලරගේ නැතිම වචනයක් තමයි නේ මං අනිත් ඇත් දව් කරනවා උදව් කියන්නේ මොනවද මට ලැබෙන උදව් කියන්නේ මොනවද කවදාවත් කාගෙන්වත් උදව්වක් ගත්ත කෙනෙක්ද කියලා මම මේ ජොබ් එක අරගෙනද නේ දක්ෂතාවෙන් දැන් මේ වෙලාවේ ඔයාට උත්තරේ වත්සප් කරලා හෙල්ප් කරපුන් ටික ඉනට අද්දික තියාන බලන් ඉන්නවා මේම <laughs> අනේ අපි මෙයාටනේ මේ උත්තරේ යව්වේ කියලා මෙහෙම ඉනට අද්දික තියාන බලාගෙන ඉන්නවා දැන් උදව් කරපුන් ටික මං කිව්වා නේද උදව් කරන්න එපා කියලා කාටවත් දැක්කනේ උදව් කරාට වගේ වගන්නේ නැහැ මුල මතක නැහැ නංගි මුල මතක නැහැ <laughs>